привет всем! Смотрите, какое огромное стадо слонов с маленькими слонятами у меня <laughs> образовалось. Э, целых шесть пар. Э, вот эти две, вот серенький и вот этот розовый, они уже есть э, видео на моем канале. Это Lego Classic 11016 Э, вот там вот подсказочку, смотрите, на видео. Э, здесь мы их строить не будем. А вот эти слоники сделаны из разных наборов Lego Classic. Каждый отдельно. И каждого мы сегодня построим. Вот этот э, пара слоников. Это набор 10698 большая желтая коробка. У многих она есть, до сих пор продается. Вот такую парочку построим. Так. Вот эта пара слоников, желтый и оранжевый. Это набор 10704. Очень классный набор, жалко, он уже давно не продается, но вот мне по случаю удалось его приобрести классные такие слоники, яркие получились. Вот эта вот гламурная парочка слоников сделана из набора 11005. Тоже такой большой набор, интересный, один из моих любимых. И последняя парочка слонов это набор новый, относительно прошлогодний, 11011. Много у меня разных есть из него построек. Ну, в том числе теперь будут и слоники. Что ж, начинаем.